Привет, я Даша. Сегодня будет небольшая распаковка, вот сколько я потратила на посылку. Первое, что я заказала, эти чипсы, две упаковки. Решила попробовать новый полигель, в конце подробнее. Пришел с отклеенной наклейкой, но думаю, ничего страшного. Заказала набор кистей, ради кисти для амбре, почему-то не находила ее отдельно. Купила новые бумажные формы, так как мои мне уже не подходили. 11 длина. Заранее скажу, они очень хорошие. Твердоспорная вреза для моделирования. На флаконе нет номера, но вы можете видеть номер клевака на экране. Также от этой фирмы взяла базу и бескислотный праймер. Глевок оказался не пигментированным, но вот два-три слоя вполне хорош. Этот полигель один из самых дешевых у меня, но не липнет кисти, хорошо пилится, мелко зернистый, через коррекцию узнаем как в носке. Проверяем базу на свойства. Наношу базу на бумажку от формы. Здесь я совершила небольшую ошибку. Напиши в комментариях, что за ошибка, если поняла. База слегка хрупкая, пластичная, трескается с громким звуком. Нехорошо, неплохо, но я хотела бы более пластичную. Напиши, что можно сделать с этими кистями, я буду очень благодарна.